Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda size Ubuntu'da açık olarak gelen, kurulduğunda hazır kullanıma hazır olan online arama sonuçlarını kapatma ve gizlilik ayarlarını yapmayı göstereceğim. Ara, e, seçkiye buraya herhangi bir arama maddesi yazdığımızda bilgisayarımızda yapılan aramalarla birlikte online arama sonuçları da bize gösterilir buradaki online arama sonuçlarını kapatmanın nasıl yapıldığını görelim. Sistem ayarlarına giriyoruz. Sistem ayarlarında güvenlik ve gizlilik bölümü var. Burada arama sekmesine geçiyoruz. Çevirim içi arama sonuçlarını içer bölümünü açık ayarından kapalıya geçiriyoruz. Ayrıca e, dosya ve uygulamalar bölümü var sekmede. Burada e, şu işaretli olan belgelerinizin ve yaptığınız işlerin e, indeksi tutulur. Bu açık durumdadır varsayılan olarak. Bunu da isterseniz kapatabilirsiniz. Kullanım verisini sil de şu ana kadar yapılan dosya açma kapama işlemlerinin indeksini e, silme imkanınız bulunuyor.